Ciao! Allora, oggi parliamo di piedi e di una crema idratante per i piedi. Allora, premessa, io sono una utilizzatrice seriale delle creme idratanti per i piedi, in estate per via della secchezza e in inverno perché devo tenere la pelle morbida perché sono soggetta a geloni. Quindi è una cosa che tantissime non sanno neanche cosa sia, ma comunque sia se l'avete provata fa malissimo quindi tenere sempre la pelle idratata allora questa che ho provato è una mini taglia della bottega verde si chiama crema idratante piedi con olio di jojoba speciale secchezza questa è un 20 ml e mi è durata mesi perché ne basta pochissima ma ho segnato il prezzo eccola qua per 100 ml 15,99 euro ma è un prezzo scontabile allora cosa dire intanto di questa crema aspettate che ve la faccio vedere se ce n'è rimasta un pochino ah, sì. è rimasto appena appena ecco qua molto morbida ci vuole un pochino a massaggiarla per assorbire quindi è anche buona perché oltre per farla assorbire dovete massaggiare quindi fate anche un buon massaggio alla zona dei piedi plantare che sicuramente la circolazione fa molto bene vedete che l'ho massaggiata appena appena un attimo giriamo giriamo ed è assorbita quindi si può tranquillamente applicare, si massaggia un attimo, si lascia assorbire e si può vestire o mettere le scarpe tranquillamente. Il profumo è un po' forte, sembra... Mm, eh, mi viene in mente lavanda e canfora, comunque sia, devo dire che mi è piaciuta mi è piaciuta perché in estate è perfetta per tenere i piedi morbidi quindi zona talloni non screpolata che con le scarpe aperte è meglio non far vedere certe cose e oltretutto eh, la trovo valida cosa in inverno in inverno invece è fantastica per tenere la pelle dei piedi morbida idratata e sempre bella compatta mi raccomando se per caso usate tutto il giorno le scarpe oppure se avete vari tipi di calze per tenerli coperti un bel massaggio anche sulla punta perché è importante io che ne soffro tanto e so quanto sia importante forse tanti di voi non se ne accorgono io non capisco le persone che riescono a tenere le calze leggere anche in inverno probabilmente fortuna loro <laughs> io sono sempre super coperta comunque questa crema io ve la straconsiglio ne proverò altre sicuramente di altri marchi perché sono sempre alla stra ricerca ma questa è una di quelle che non solo vi consiglio ma appena la trovo in negozio con prezzo scontato la ricompro perché è un'alleata fantastica estate, inverno, quindi tutto l'anno e poi ne basta pochissimo, cioè un 20 ml a me è durato 5 mesi tranquillamente la usavo tutte le volte che facevo la doccia quindi dopo la doccia oltre alla crema idratante anche questa quindi ehm, la chiudiamo qui perché è meglio fatemi sapere se avete provato questo prodotto come siete trovate e se ne avete altri validi da consigliarmi come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale e come sempre mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico una nuova recensione beauty e basta, la chiudo qui, alla prossima, ciao!